مال شخصت خصت كتير ای گل نو سخونن وزم تعرفي غاوز مات گل نو سخونن وزم ای گل مات سخونن قلنا دم تی برالت کزیزه ای مشتر یا کنی چیز تی برالت کزیز ای مشتر یا کنی چیز غلام رگم ترالت ey gulni o'ssa xunan g'ulom ragim taralat ey gulni o'ssa xunan naqshi hisadkat yirgitat ey gulni o'ssa xunan o'zim darpeg'ovizmat ey gulni o'ssa o'zim o'zim darpeg'ovizmat ey gulni o'ssa Zimistan sirini aşke bahar çıra yaş Zimistan sirini yaş bahar çıra yaş Uzun tarar gül çıpat ey gulni o'ssa xonam o'zim tarar gul chiprat ey gulni o'ssa xonam naqshi xisatga tergutat ey gulni o'ssa xonam o'zim tarfi g'ovizmat ey gulni o'ssa xonam o'zim tarfi g'ovizmat ey gulni o'ssa xonam دلم بگریف نگاره در این فصل بهاره بین هم همچون بود در عشق زار زاره دلم بگریف نگاره در این فصل بهاره بین عالم همچون بود در عشق زار زاره بین عالم همچون بود در عشق زار زاره زیش خط پری رو شده حالم دیگر گوز زده پری رو شده عالم دیگرگون قلندر گشتم مجنون به هر شهر و دیاره قلندر گشتم مجنون به هر شهر و دیاره دلم بگریف نگاره در این فصل بهاره بنالم همچو بلبل در عشقت زار زاره بنالم همچو بلبل در زار زاره دلکم به قرار است همین روزی بهار است دلکم به قرار است چشم جورا خمار است به هر گلشن دیاره چشم جور خمار است به هر گلشن دیاره دلم گرفت نگاره در این فصل بهاره بین هم چون بلبل در عشق زار زاره بین هم چون بلبل در عشق زار زاره بین هم چون بلبل در عشق زار زاره